Good morning, everybody. Доброе утро всем. Today is the 10th of August. Сегодня 10 августа. Now it's 6.30 a.m. Сейчас 6 часов 30 минут утра. I'm outside. Я на улице. Today is hot. Сегодня жарко. Uh, the weather is beautiful. погода просто прекрасная. The sun is shining and it is cloudy a little bit. Солнышко светит, но немножечко у нас облачно. And I'm coming back from my running. Я возвращаюсь домой с пробежки. I feel healthy and wealthy. Я чувствую себя здоровой и бодрой. And I wish you to be happy today. Я желаю вам а, быть счастливыми сегодня. Bye-bye!